Ja, grüßt euch. Herzlich willkommen. Ich bin der Reising Raniel, Ofensetzermeister und arbeite bei der Firma Wolfsjahr Tonwerke. Heute möchte ich euch in dem Video ein bisschen was zeigen zu, mit welchen Maschinen kann ich denn eigentlich Schamottsteine bearbeiten. Wir haben hier einen Schamottstein, den HBO Plus, sehr gutes Material zum Bearbeiten und ich habe hier eine ganze Palette an Auswahl von verschiedenen Maschinen. Und da würde ich euch jetzt einfach mal so ein bisschen zeigen, wie die eine oder andere Maschine funktioniert, beziehungsweise welches Steinformat man wo am besten damit verarbeiten kann und gewisse Vor- oder Nachteile. Das könnt ihr euch dann selbst überlegen, aber ich zeige es euch jetzt einfach mal. Gut, dann fange ich mal hier drüben an. Wir haben hier eine sogenannte Kappsäge und in die Kappsäge habe ich jetzt hier schon mal einen großen äh, Schamottstein im Normalformat eingelegt und mit der Kappsäge kann ich den jetzt durchsägen. Sobald ich die jetzt einschalte, wird sich automatisch auch die Absaugung einschalten. Es ist bei der Säge sehr wichtig, dass man wirklich das Blatt, das Diamantblatt, was hier eingebaut ist, äh, kühlen. Nur dadurch funktioniert das Ganze dann auch äh, langfristig. Gut, ich beginne mal. Und was natürlich wichtig ist, wenn ich mit solchen Maschinen arbeite, denkt an den Arbeitsschutz. Also wir sehen, wir haben hier einen schönen Schnitt. Das Ganze ist jetzt auch schon richtig schön trocken. Das heißt, und sauber staubfrei, das heißt, wenn wir den jetzt dann gleich mit Mörtel vermauern, hat es einen großen Vorteil gegenüber nass geschnittenem Material, wo ich hier oft den Schneidschlamm drauf habe, den ich dann erst wieder abputzen muss. Also hier eine saubere Schnittkante Oft werden diese Maschinen heute auch im Pflasterbau eingesetzt, äh, um Betonsteine damit zu schneiden. Also dafür wunderbar. Egal, ob ich jetzt den HBO Plus Stein schneide oder die WKS, das geht beides durch, ich sag's einmal, wie Butter. Wir haben jetzt auch gesehen, dass es nicht groß arg staubt, weil wenn der Staubsauger gut genug ist und alles richtig eingestellt ist, wird da der Großteil abgesaugt. Ja, eine weitere Sache, die auch sehr elegant ist. Das ist die sogenannte Knacke, die Pflasterknacke. Ich schiebe euch die mal rüber. So. Mit dieser Pflasterknacke können wir die Schamottsteine ebenfalls sehr gut und schnell und vor allem leise bearbeiten. Ich werde euch mal zeigen an einem Beispiel von so einer 4 cm starken Platte. Also ich mache hier den Hebel hoch. Jetzt beim Einlegen gibt es eine wichtige Sache zu beachten, dass der Stein mittig hier diesen Druckpunkt liegt, also nicht wie hier hinten, nicht hier vorne, sondern dementsprechend, wie ich es machen möchte. Wir nehmen jetzt gleich mal den da längs. Ich schaue, dass der Punkt hier mittig ist. Auf die Höhe habe ich schon eingestellt. Und jetzt kann ich hier mit dem Hebel runterziehen und mit einem Schnitt, einem schnellen Hammer hier das Ganze durch. Natürlich hier eleganter, äh, weil es von der Lautstärke natürlich wesentlich angenehmer ist. Ähm, ich bin sehr, sehr zügig, sehr schnell und kann hier wirklich auch sehr kleine Stücke mir zurechtschneiden. Natürlich viel schmäler wie so wird mit dem Verfahren schwierig. Wir sehen hier auch gleich wieder eine trockene und in dem Fall sehr grobe, raue Oberfläche, wo sich auch zum Mörteln sehr gut anbietet, weil ich hier natürlich gleich eine gute Verbindung habe. Ja, das Ganze geht, je nachdem wie groß so eine Knacke ist, auch bis einer gewissen Länge. Ich probiere jetzt für euch hier nochmal eine größere Platte. Nehmen wir die 40er rein, jawohl. In der Maschine kriegen wir sogar die kompletten 40 cm rein. Ich muss natürlich jetzt, weil ich gewechselt habe von 4 cm Stärke auf 3, das an der Maschine einmal kurz neu einstellen. Wieder hier oben ein bisschen an, dem Fall wieder schnell durchziehen. Das schnelle Durchziehen hat ein bisschen den Vorteil, dass der Schnitt gerader bleibt, äh, es nicht dazu kommt, dass das Ganze irgendwo durchbricht. Ich mache jetzt einfach auch hier nochmal einen kleinen Streifen. Ja, und wir sehen, auch das hat hier wunderbar geklappt. Jetzt haben wir ja vom Material immer zum Bearbeiten gehabt. HBO Plus Schamotte, WKS Schamotte. Jetzt möchte ich euch hier nur Schwerschamotte zeigen. Das Material ist etwas härter, geht mit den Schneidmaschinen etwas schwieriger, aber hier für die Knacke ist es gar kein Unterschied, geht hier eben genauso gut und ich kann hier sehr schön mir auch Streifen, zum Beispiel für den Zugbau oder was auch immer, anfertigen. Hab wieder schöne raue Bruchkanten. Gut, was haben wir noch alles da? Wir haben hier eine Tauchsäge da. Die möchte ich auch kurz zeigen. Also rutsche ich mir das beiseite und stecke die Maschine um. Jetzt zeige ich euch hier die äh, Tauchsäge. Einfach mit einem Schnitt einer großen Schammerplatte von 3 cm. Ähm, eine interessante Sache ist, dass ich mir hier die Höhe wie tief sie einschneiden darf, genau einstelle. Somit schaffe ich es eben, dass ich nicht ständig in meinen Arbeitstisch reinsäge. Und auch hier wieder die Empfehlung, Gehörschutz sorgfrei, außer zum Schluss am letzten Stück, obwohl mir hier auch noch was dagegen legen könnte. Und ich habe es jetzt so eingestellt, dass ich nicht ganz durchs Material durchschneide. Hier unten habe ich mir nur ja, 1-2 mm stehen lassen. Ähm, somit schneide ich, wie gesagt, mit in den Arbeitstisch rein. Und ich habe hier natürlich einen super sauberen Schnitt, ähm, kann den auf schöne gerade Längen machen. Da eignet sich natürlich wunderbar diese Schiene zum Anlegen Ideal, wenn ich jetzt beim Ofenbau die Außenhülle mache mit solchen großen Platten, kann ich hier mit einem sehr kleinen sagen wir mal, Handwerkzeug sehr gut und einfach arbeiten. Habe nicht viel Gewicht, was ich rumtragen muss. Immer wichtig zu beachten, guter Staubsauger, der das Ganze kräftig absaugt. Ja, und eingesetzt hier in dem Fall ist auch eine Diamant Scheibe, die man also hier sieht, statt des normalen Holzwerkstücks äh, eben die Diamantscheibe. Gut, was haben wir noch für Werkzeuge? Wir haben natürlich die altbekannte und sehr universelle Flex. Die werde ich euch, glaube ich, nicht zeigen, weil, naja, das weiß jeder von euch selber, wie so eine Flex funktioniert. Äh, die schraubt recht aber ansonsten ist sie natürlich sehr universell einsetzbar, kann natürlich auch Rundungen schneiden und Einschnitte und sonstiges. Hier auch wieder ein Diamantblatt eingesetzt und das Ganze funktioniert wunderbar zur Schamottebearbeitung. Nochmal ein bisschen ein Exot, das wäre der Fuchsschwanz. Ja, der ist hier bestückt mit einem äh, Hartmetallblatt und somit kann man hier auch die Steine äh, bearbeiten eignet sich dann, wenn ich etwas nacharbeiten muss, wenn es also vielleicht schon gemauert ist und ich am bestehenden Objekt etwas aussägen muss. Gut, das versuche ich hier auch nochmal zu zeigen. sehen, selbst das mit einem Hartmetallsägeblatt funktioniert auch sehr gut. Vielleicht in dem Fall nicht so elegant, aber für gewisse Einsatzbereiche, wo man nur an der Stelle mit der Maschine hinkommt, ist es damit auch möglich. Nicht zuletzt gibt es noch ein altbewährtes äh, Handwerkszeug und das ist der sogenannte Hauhammer, der Schleifstein und der Diamantstein und mit dem kann man die HB Plus Schumotte und auch unsere äh, andere Schamotte-Formate sehr gut bearbeiten. Genauso mit dem Videostein. Der ist etwas feiner. Naja, oder klassisch natürlich, wenn ich die brauche. Kurzer Schlag mit dem Hammer. Und wenn man Glück hat, bricht es an der richtigen Stelle. Hier stehen wir wohl am Klassiker der Steinbearbeitung, die sogenannte Nastrennmaschine, die natürlich hier auch wieder mit einem Diamantblatt arbeitet, aber in dem Fall wassergekühlt durch Pumpensystem und Wasser. Der Allrounder sehr universell und ich schneide jetzt einfach mal einen Schamottstein nach. In dem Fall auch wieder für die Lautstärke zum empfehlen Gehörschutz. Wie wir hier sehen, unwahrscheinlich schnelle Schnittgeschwindigkeit, sauberer, präziserer, gerade Schnitt. Die Maschine ist ein bisschen umförmig, nicht ganz so leicht äh, von Baustelle zu Baustelle zu transportieren, aber wenn man ein bisschen mehr zu schneiden hat, rentiert sie sich sehr oft. Was hier noch zu beachten ist, dieser leichte äh, Staub bzw. Schlamm, der durch Schneiden damit draufkommt, ist immer zu empfehlen, den vor dem Vermauern abzuwaschen, weil man hier sonst keinen guten Kontakt hat. Besonderheit, dass man auch sehr kleine und feine Seiten schneiden kann, Formate. Das mache ich jetzt gerade nochmal. natürlich schon, dass es wunderbar auch so feine Kleinheiten zum Schneiden ist, mit der Maschine gar kein Problem. Weiterer Vorteil ist natürlich auch, wenn es nicht nur gerades Plattenmaterial ist, sondern, sondern gewisse Formteile sind, wie zum Beispiel so eine Rundung, lässt sich eben mit dieser Maschine durch die komplette Auflage auch wesentlich besser schneiden als mit anderen Maschinen. Das heißt, sowas wie man auch kennt, unseren Auflagestein. Ich schneide die jetzt auch nochmal für euch durch. Fall auch wieder sehr flexibel, solche Sachen auch auszuschneiden, um eben in dem Fall hier eine gewisse Verbindung zu schaffen. In dem Sinn hoffe ich, ich konnte euch den einen oder anderen Tipp sagen, was angeht, wie man Schamottsteine alternativ bearbeiten kann, alternativ zum Klassiker der Nasssäge. In dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß mit der Schamotte und bis zum nächsten Video.